Aizu, Evaristo. Ni zuri entzuteko beti listo. Nondik zato zerren? Kontatuko dizut, pozarren. Eman gogor, soel buruta Lopez. Aire! Gure zazpi lurretan zenbat alopezi Ez baduzu sinisten galdetu lopezi Ez urte ez metroan eta ez kiloan Izontasuna neurtzen dugu flekiloan Turkia eratu bista joazen da gizona Ambada nahiko kalpar merkea eta ona Txartuz ez zibunetik raian erta buelin mulot bidaiarik egin baldin bada bueltatzen ez dena Idazken izbada edo hau da urazkena Joaten baldin bada bueltatzen ez dena Zuntatik irten da zabalik begiak Eskaileretan nortak pergitilariak Zaldeitu ikusita odola borborka Ahoa zenia esiparetaren kontra Zubito eta radio saie txikeienak Zibia zarperone hau txizitxun denai Problemetan problema deitzen zaio horri Batekin juanen El odjebałem escena y syna I